Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, c'est la forme. Je voulais vous dire avant que cette vidéo commence, j'aimerais bien vous faire promouvoir un peu une chaîne YouTube qui s'appelle Big Duo. Allez le soutenir, c'est une chouette chaîne. On est parti une petite balade autour du lac, même s'il fait pas beau. On va se mettre en position donc comme ça et voilà Et voilà. Voilà. 11 heures d'avancée. nous commençons notre balade. Ça, c'est moi qui me suis sapé un trou. Hein. Dans... Dans la route. je suis passé en mode extérieur donc le mode le plus sportif ils ont refait la route c'est moi ah non c'est moi qui n'ai plus basé par ici. Euh. Depuis longtemps. Ah. faut pas pour du à l'envers Hein Maman Oh mais... Il est pas <laughs> sur le côté Papa Vous voyez Comme je... Oui petit trouillard En voiture, je vous le montre pas mais mais ici j'ai euh, été obligé de vous montrer que je suis un trouillard euh, dans l'autre sens pour une fois. Mais je sais que vous êtes vous êtes maintenant très nombreux à me suivre sur sur la femme YouTube. Attends-nous là-bas. Le bon. On y va. Je zigzag un peu, mais, mais bon. le mérite de conduire tout seul ma voiture euh, Voilà. Une statue. Une belle statue qui a été faite euh, il n'y a pas longtemps. Ils ont mis un masque à la statue. Vous vous rendez compte Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la scène. Ça me fait très très plaisir. Le vent s'est levé donc j'espère que vous, m'entendrez toujours bien. On va l'arrêter, passer, ne vous en faites pas. Et là, vous pouvez voir c'est la cour de l'escalade primaire et moi je suis dans les bâtiments là-bas au-dessus. Et voilà la prairie qui a parfois des faux dedans. la voilà la descente de l'Amour. Cette descente, je l'aime pas. Et voilà. Allez